ප්‍රස්පර් නෞකාවේ විනාශයෙන් සිදූ හානියට වන්දි අය කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලට සහයක් හැටියට සමගි ජන බලවේගයේ අපි නීතිමය කටයුත්තකට ප්‍රවේශ වෙනවා. මූලික යන්ත්‍රවාසිය යොමු කරලා තිබෙනවා EUSRO Private Limited, C Consortium Private Limited, Express Feeders Limited, Sea Consortium Lanka Limited, London Steamship Owners Mutual Insurance Association Limited, GAC Shipping Limited, 3S Capital Company Limited යන ආයතනවලට විරුද්ධව හැන්සාට් ගත කරනවා සභාගත කරනවා මේ අවස්ථාවේ මුදලට බිලිබා ගන්න පුළුවන් කවුරුත් අපේ රටේ නැහැ. අපි දෙන්න ඕන එක ලොකු පණිවිඩයක් මේ නැව් සමාගමකට අපේ රට බංකොලොත් උනත් ඒ අයට මේ தત્ත්වය පාවිච්චි කරලා මේ අපේ රට විනාශ කරන්නට අපේ රටේ කවුරුත් නැtei කියන පණිවිඩය අපි 225ම පාර්ලිමේන්තුවේ ජාති ආගම් කුල මල පන්ති පක්ෂ බෙහෙදින් තොරව අපි එකට හිටගමුයි කියන එක මම මේ යෝජනා කරනවා. ඊයේ හවස්වරුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් කතා කරනකොට කිව්වා දැන් මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නඩුව පෙරදුනොත් විපක්ෂයේ වක් කියන්න ඕන ඔබතුමාත් වක් කියන්න ඕන කියලා. මොකද ඔබතුමා විවාදේ දුන්න නිසා. එහෙම කතා කරන එක වැරදි. මට නම් පේන්නේ ආණ්ඩුවට මේ නඩුව ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. මේක අන්තිම මාස දැම්මේ. මේ නිදාසන කරුණු හේනවා. මේ පායතනය කියනවනම් නඩුව දාන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා. මේ පායතනය පත් කරපු එක්ස්පර්ට් ටීම් එක මේක රජයේ ආයතනයක්. එක්ස්පර්ට් ස්පේට් ටීම් එක කියනවනම් නඩුව දාන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියනවනම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් මේක දාන්නේ නැත්නම් තටමනව නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මේ නැව් සමාගම ගිහිලා එංගලන්තේ දාලා තියෙනවා නඩුවක්. මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දිය SDR 19.5ට සීමා කළ යුතුයි. මේ 19.5 කියන්නේ ඩොලර් මිලියන විසිහයක් වගේ ගානක් අපි ඉල්ලන්න යන්න ඩොලර් බිලියන හයක් අපේ ටාගට් එක ඩොලර් බිලියන පහලවක් එංගලන්ත දාපු නඩුවට මේකට සීමා පැනවීම නඩුවට ශ්‍රී ලංකාව දැනගෙන හිටියේ නැද්ද ඇයි අපේ සීමාවට යන්නේ අපිට සැකයක් ආවා මේ නඩුව සිංගප්පූරේ දිනනවා දිනලා අප්පුඩි ගහනවා. හැබැයි ඩොලර් මිලියන පහක වන්දියක් ලංකාවට හම්බ වෙනවා. මෙහෙම නඩුවක් යනකොට ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම අගතියට වැත්වෙච්ච සංවිධාන වලට ආරාධනා කරනවා කියනවා අපි මේක සීමා කරනවා සහභාගී වෙන්න කියලා. ට්‍රයිකෝ සමාගමට දැනුවත් කරලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමත් දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා නැහැ. අපි මේකට හංගන්න කිසිම දෙයක් නෑ කවුරුව වැරද්දක් කරලා තියෙනවන කොයි අවස්ථාවක දිහෝ ඒ පිළිබඳව කතා කළ යුතු නිසා සාමාන්‍යයෙන් පාලිමේන්තු තුන සාකච්ඡා වෙනකොට කාරණ ඉදිරිපත් කරද්දි මේ පයික පැත්තෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කරුණු ඉදිරිපත් කළා යම් මේකින් ඒ කරුණු ඒ නීතිඥ මහත්තුරු මොකද නැව් සමාගම පෙනී හිටපු නීතිඥ මහත්තුරු මැදිහත් වුණාම ඒක ගැටලුවක් විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රශ්න කරනවා මේ පායක යුඩිය යටතේ තිබීම විද්‍යාත්මකද කියලා මේක මේ ඊයේ අද ඊයේ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි ඉතිහාසෙ ඉඳන් වෙලා තියෙනවා එතුමා නිවාස මාත්‍යන්සයට ඉදදි තමයි මේ සංස්කෘතිකම අරමුදල එතුමාගේ යටතේ තිබේ. ඒකත් විද්‍යාත්මකද. නිව් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවට විතරක් නෙමෙයි නිව් ඩයිමන්ඩ් නෞකාව සම්බන්ධව සිලෙක්ට් කමිටියක් දාලා මේ ගැන කතා කරන්න. නිව ඩයිමන් අඩුව පැවරෙන්නෙත් නෑ. ඔබතුමා තමයි අන්තිම මොහොතේ ගිහිල්ලා නිව ඩයිමන් අඩුව පැවරෙන්න කටයුතු කරපු එක මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමා කැබිනට් ඇමතිවරය වශයෙන් මේ නඩු තීන්දුවේ පිටපතක් අපිට ගන්න බැරිද පාර්ලිමේන්තුවට? පැමිණිල්ලේ පිටපතක්. ඒකෙන් හානියක් වෙන්නේ නෑනේ. ඒක පිළිබඳව මම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක කතා කළා. ඒකට ඒ අයගේ විරුද්ධතාවය නැත්නම් අපි ලබා දෙන්න කවුරු විරුද්ධතාවයක් වෙන්නත් බෑනේ. පැමිණිල්ලේ පිටපතක් කියන්නේ කවුරුත් දකින්න එකක් නේ. පුතුමා කිව්වා නිව ඩයිමන් ආව. නිදහස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙලාවේ විශේෂ භාර ඇමතිවරයා වගේ කියන්නට ඕනේ කියලා. අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා හැන්සාඩ් කර කරලා තියෙනවා. ඒ නැව නිදහස් කරේ ඒ වෙලාවේ විදේශ ලේකම්වරයාව හිටු ජයනත් කොළඹ මහත්මයා විසින් දුන්නු නියෝගයක් අනුව කියලා. ජනාපතිතුමාගේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් අනුව මේක නිදහස් කරන්න කියලා නාවක හමුදාපතිට නියෝග කරලා තිබෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට බලයක් නැහැ නාවක හමුදාපතිට නියෝග දෙන්න. සමහර කරුණු ගැන මම එකකයි. දීපා ආයතනයට ඒ වෙලාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා තිබුණේ ඩිපොසිට් එකක් හෝ ගැරන්ටියක් තියාගෙන ඒ ඔය කියන කාරණාව සිද්ධ වෙනවා නම් ඉවත් එහෙම එහෙම කරලා කරන්න කියන එක තමයි තිබුණේ. එහෙම තියෙද්දී ඒ කාරණාව සම්බන්ධව නීති ප්‍රතිදෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියලෙවලා තිබුණා මේ නැව නිදහස් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් මීප ආයතනයේ නියෝගයක් පිට පමණයි කියලා. මීප ආයතන උදෙනුවත් කරවන්නවත් නැතුව මේ නව නිදහස් කරලා තියෙනවයි කියලා තොරතුරු දැනගත්තම සභාපතිතුමිය ඔබතුමාව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මංගාව ඒවල වාර්තාවල් තියෙනවා. ඔබතුමා කියලා තියෙනවා නිදහස් කරලා තියෙනවා නම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මා විතර නෙවෙයි ජනාපතිතුමාත් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ජනාපතිතුමාටත් පුළුවන් උනද නැවාපව ගේන්න. නැව ඇරලා ඉවරයි. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය නොකරන බවට බලධාරීන් පෙර ප්‍රකාශ කළත් මැයි මස අවසන් වන විට ඒ සඳහා අදාළ විස්තීර්ණ සැලසුම් සකස් කරන බව වර්තමානයේදී රජයේ ප්‍රකාශ කරනු ලබන. රජයේ දැනටමත් එම ස්ථාවරයේම පසුවන්නේද. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යකරු ශ්‍යාන් සේමසේන මැතිතුමා විසින් හෙට දිනේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න කටයුතු කරන බව දන්නවා සිටියා. මෙතන බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමැතුමත් ඉන්නවා. එකක් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ලොකු ගැටලුවක්. පැයි ඒකට ගියේ කියලා අපි දැනගත යුතුයි. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ නාමයෙන් දැන් ඔබතුමන්ලා සමහර රාජ්‍ය ආයතන වසා දමනවා. මගනැගුම ආයතනයේ විශාල පිරිසකට වන්දිගෙවල බලෙන් ගෙදර යවන්නට ඔබතුමන්ලා සැලසුම් කරන. එක පැත්තකින් ඒ අහිංසක ළමයි එලියට දාද්දී අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ළමයි බඳව ගන්න. සම්පූර්ණ සත්‍යයක් රජයේ සේවයට බඳෝගන තිබුණ බෞකාර්ය බලකායේ තුන්දාක් ස්ථිර රැකියාව සඳහා දුම්රියට ගැනීම ඉතරයි කරලා තියෙන්නේ අලුතෙන් බඳව ගැනීමක් කරලා නෑ. අපි ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්‍රාම යමීමේ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනවා. කැමැති අයට ඉතරයි යන්න පුළුවන් බලාත්කාරයක් නෑ. කැමැති අය එහෙම 600 ගණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන එක ක්ලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.